Un ringraziamento di cuore va a Matteo Perisi, Daniele Frattarelli e Daniele Casali del network che hanno reso possibile questa giornata ed aver pensato a me per la fase della diretta streaming che potrete trovare attraverso il link che vi lascerò in descrizione a Carmelo Massimo Tidona che come sempre ha condotto un arbitraggio degno del miglior giudice di gara a Chiara Fabrizio per le fantastiche foto durante l'evento, agli sponsor presenti in loco, il Golden Store Talenti di Roma e la Z Car Trading, agli spettatori che mi hanno accompagnato durante la diretta e a tutti i partecipanti dell'evento che hanno dato il massimo per regalare una degna esibizione che non ha lasciato di sicuro insoddisfatti tutti i telespettatori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 E quindi, giunto a destinazione, mi sono apprestato a trovare posto per precipitarmi a capofitto in questa nuova avventura sul crogiolo. Finalmente sono arrivato, ho appena parcheggiato e l'Arcade Food è proprio lì. L'evento, partito ufficialmente con le registrazioni dalle 9 di mattina di entrambe le date, si è svolto in due giornate e ha visto due main event. Il primo, con quattro turni di Svizzera, Arconte Saskap 80 Best of One, con top 8 sempre Arconte Saskap 80, ma questa volta al meglio delle tre partite, ed il secondo con sempre 4 turni di Svizzera giocati con modalità Control the Triad Best of One, con top 8 tripletta best of 3 affiancati da due side event che hanno visto un Sealed Dark Tidings 2 mazzi e un Arconte Sascap 75. Ogni torneo, main e side, ha generato un punteggio in base ai piazzamenti di ogni singolo forgiatore, che al termine della seconda giornata ha strutturato una graduatoria il quale primo classificato si sarebbe portato a casa una plancia con al suo interno più di 4.000 giochi arcade. Durante la live ho assistito personalmente a scontri memorabili, essendo il livello dei partecipanti medio-alto nella prima finale maestro ed allievo, rispettivamente nelle vesti di Damiano Dammat De Prosperis e Davide Giorgini, hanno offerto uno show degno di nota che ha sorpreso il pubblico e i presenti quando Davide, senza esclusione di colpi, ha tenuto testa a Dammat fino all'ultima ambra, giocando un match davvero straordinario che però lo ha visto capitolare sotto l'esperienza di Damiano, che quindi per il torneo SAS Cup 80 si è aggiudicato il primo posto. Nella seconda giornata, invece, la Francia l'ha fatta da padrona, piazzando in finale entrambi i suoi rappresentanti, Martin Monnier e Nicolas Pilven, che nella fase conclusiva dell'evento Tutto da rivivere hanno offerto un tris di match davvero sbalorditivi dopo uno scambio di botte e risposta conclusosi a favore di Nicholas ed un secondo match ripreso per la cuffia e vinto d'orgoglio da parte di Robin, l'ultimo atto ha visto un epilogo al cardiopalma, conclusosi per una singola ambra di distacco che ha eletto Nicholas vincitore del main event aggiudicandosi il premio di primo classificato. Per i side event invece lo stesso Nicolas Pilven si è portato a casa anche il trofeo del Sealed Due Mazzi Dark Tidings mentre è spettato ad Alfredo Maffi occupare il gradino più alto del podio che lo ha visto uscire vittorioso dal torneo Arconte Sascap 75 e dopo un calcolo dei vari punti accumulati da tutti i forgiatori partecipanti, la classifica generale ha dato ragione a Dammat, che si è aggiudicato l'ambito trofeo rappresentato dalla plancia di gioco offerta dalla Arcade Design Mibrio. E così a fine serata mi sono rimesso in viaggio direzione L'Aquila per iniziare a tirare le somme di queste due magnifiche giornate passate come sempre in ottima compagnia. Eccomi arrivato. Ora non mi resta altro da fare che tornare in studio per trarre le conclusioni su tutto ciò che è successo in queste due giornate di eventi. conclusioni e riflessioni in proposito. Di sicuro mi sono divertito ed è stato un vero piacere aver rivisto facce amiche che mi hanno come sempre fatto sentire a casa in un locale che oramai consiglio davvero a chiunque mi chieda una meta culinaria nella capitale. Quello che ho notato tra una partita e l'altra è stato come sempre il perfetto clima di sportività ed amicizia che contraddistinguono questi eventi. Le fotografie scattate da Chiara Fabrizio sono la prova concreta di quello che sto dicendo e che, essendo relativamente stati pochi giocatori, ma con una conoscenza immensa del gioco, anche i nuovi forgiatori, ce n'erano due presenti in loco, hanno potuto testare, affiancati ad esperti della forgia, le loro abilità. Quindi non snobbate questi piccoli tornei solo perché c'è stata poca gente. Se il livello di chi ha partecipato è stato molto alto, voglio ricordare che Dammat è uno dei migliori giocatori al mondo di Keyforge, di sicuro potrete trarre solo un enorme giovamento per incrementare le vostre capacità di lettura del campo di battaglia e delle strategie rivali, facendovi consigliare da chi ha più esperienza di gioco alle spalle. Alla fine di ogni torneo c'è sempre un momento di relax dove poter scambiare quattro chiacchiere con i presenti ed esorto ogni singolo forgiatore in erba ad approfittare dell'occasione per scoprire sempre più aspetti riguardanti il nostro amato gioco di mazzi unici al mondo e tutto ciò che gli ruota attorno. Consiglio quindi vivamente di partecipare a questi tornei organizzati dal network e anche da altre fonti, anche solo come spettatore, un saluto a Fabri, per rubare con gli occhi tutte le varie sinergie di carte negli unici di chi sta partecipando per comprendere meglio anche il funzionamento dei propri deck.